bana ba ka mamotlha re tlo bolela ka go pedifatša le seripagare re tlo bolela ka eng doubling and having a kere jale ke tlo kgopela bana ba bararo wena le wena le wena le tle mo pele yang ka pela bana baka emang mo batho ba ke ba ba kae re tlo araba ka go emiša matsogo a kere ke ba bararo batho ba kere ke ba bararo jale batho ba re nyaka go ba dabola re a ba pedifatša a kere re tlo nyaka ba ba kae ke magampotšang ba babedi gore batho ba re ba pedifatše ba re tlo nyaka ba ba kae mošimanaka o motee ka nnete re ba pedifatša pedifatša gape ra re dinomoro ela e tshwana le ele re tlo nyaka ba ba kae good boy re tlo nyaka ba bararo ba bararo ba bangwe a batle etla etla etla pakšang batho ba re ba pedifaditše re pedi ba re ba pedifaditše a kere ke ba bakae a re ba balee batho ba ke ba ba tshela a kere aga batho ba rena šiba ke ba bararo le ba bararo ba dirile tshela a kere ke ba bakae le ba bakae le ba bararo ba diile bokae ba diile bokae o ra re tharo emela kwa ngwanaka tharo hlakantšha le tharo e lekana le bokae ke magata re ngwalela tshela mo letlapeng Good. E lekana le tshela. A kere, re dirileng mo? Re a di pedifatša. A kere, jwale, re a di hafola jwale. A kere, re nyaka gore hafo ya tshela ke bokae? Re nyaka hafo ya eng? Jwale, ke maka mpotšang gore re nyaka hafo ya tshela mo? Ke ba bakae ba yong o dulang fase? Good boy. Ba bararo ba yo dula fase. Ba bararo a ba dule fase. le ba bona ba dutše fase re šetse ka ba ba kae ke re šetse ka bararo go raya goreng gafo ya tshela ke bokae ke tharo a kere dulang fase bana baka jale a re šomišeng dibloko le lebelele dibloko tša tša memo gore na yena o bereka bjang a kere ke na le dibloko šitše ke tše lesome ke tše kae dibloko tša ka ke tše lesome ke ra gore ke pedi ke lesome le ke nyaka gore dinomoro tša gona ke dipedifatše di mphaine dimpheng lesome good boy o re ke eng thano le thano a kere jale ke nyaka ke nyaka gore ke e die mo re bone gore ke yona na a kere Še. Le a e bona? Ke dirileng? Ke tšere tlhano ka e tlhakantšha leng le tlhano. Ke tšereng tlhano ka e tlhakantšha leng le tlhano. Ya mpha eng? O mongwe a tla re ngwalele karabo. Aga.